Patines de plata o Silver Skate es un film ruso de la época de finales de 1899. Es la víspera del nuevo siglo XX. Durante las festividades navideñas, la bella ciudad rusa, hermosamente decorada e iluminada con el glamour de la Natividad, permite que le rodee un horizonte blanco de nieve. Bajo sus puentes albergan los congelados canales de la ciudad de San Petersburgo, formando un lugar ideal para albergar los puestos navideños donde se encontrarán los mejores regalos de Navidad para tus seres más queridos. Sin embargo, el destino hará que bajo el gélido frío del invierno se albergue la esperanza de cumplir un sueño hecho realidad con la fuerza del amor, tanto el propio como para el otro. Por otra parte, conoceremos a nuestro protagonista Matvey, un joven que se gana la vida de repartidor en una pastelería local e hijo de un farolero. El mayor legado de su padre ha sido unos patines de plata y la nobleza de las buenas costumbres. Pero Madvi ve como sus sueños son solo luces de las estrellas, tan lejanos e tan inasequibles. Bajo la súbita enfermedad de su padre, se siente seducido de traicionar sus principios y la buena fe orientado por las malas compañías, emprende habilidades inhóspitas de un nuevo trabajo de subtracción ilícita de pertenencias, algo que con el tiempo verá que las decisiones también tienen consecuencias y que el coste puede ser aún mayor. Por otro lado, vemos a Alice una joven aristócrata con aspiraciones de profundizar su conocimiento en la ciencia y con el anhelo de libertad no solo como persona, sino como mujer, en un mundo donde las penas se propone el derecho del voto, el luchar por tener acceso a la educación y el anhelo tan esperado y a veces tan inasequible estos jóvenes agonizantes y desahuciados de esperanza verán en su unión la posibilidad de surgir y hacer que sus sueños se hagan realidad. Pero no les será fácil, pues como la vida misma estará llena de pruebas y tribulaciones, pero el verdadero amor, el deseo, es los que les dará la fuerza para alcanzar las metas en la vida. El film muestra a través de las opiniones progresistas de Alex, un chico de mentalidad visionaria que entiende sobre la gran diferencia social y cultural de la época, los cimientos de las ideologías independentistas de una nación doblegada que se irá incrementando con el tiempo en la búsqueda del cambio total del gobierno. La película plantea los dilemas de las mujeres y la independencia del conocimiento. Sin embargo, el amor no tiene barreras y luchará por la unión de cumplir los sueños. Después de todo, estamos predestinados a la búsqueda de la verdadera felicidad en la vida. La película fue inspirada en la adaptación de la novela estadounidense Hans Brinker de Silver Skate de Mary Mapes Toche publicada en 1865. El título del libro hace referencia a los hermosos patines plateados que se otorgaban al ganador de una de las carreras anual de patines sobre hielo que Hans Brinker esperaba ganar. La novela introdujo el deporte de patinaje de velocidad tipo holandés en los Estados Unidos y en medios de la comunicación americana del norte. Su protagonista, Hans Brinker, es considerado todavía el patinador de velocidad prototipo, aunque los protagonistas de la novela son hermanos y luchan por ganarse los preciados patines de plata. El film fue dirigido por Michael Lockshin, que se estrenó el 1 de octubre del 2020 en el Festival Internacional del Cine de Moscú y posteriormente lo hizo en los cines de toda Rusia. Hoy llegando en este estreno mundial a las pantallas de streaming de Netflix, viéndose en un éxito mundial y aclamado por el mundo. Su belleza escénica, su cautivadora música, así como la frescura y la habilidad de sus protagonistas en el patinaje han cautivado al espectador, otorgando a este mundo de fantasía rusa un clásico romántico para disfrutar en familia. Si te ha gustado mi comentario, ya sabes, regálame un like, suscríbete al canal de Positive Diva y nos vemos hasta el próximo comentario.